Third day. Ang dami. Kung wala kaya ng video, nagmask ka na. Siyempre. Kasi kaya sabi mo, wala akong mask. Oo, wala akong mask. Kung sa mas lahat pag mask. Alam mo. <laughs> Ah. Gagawin lang ako. Magkawals again. Pero mahal siya. Sa taas meron na. Sa side naman. Pasko! para un pollo de esa. ¿no? Ya. Para mo na sila pa ako. people inside. Ayan, binasag na ulit ng isang wall. So, ayan po. Nalagyan na rin ang hamba ditong harapan. Ayan. Ganun din sa kabila, nalagyan na rin. Ayan. Dito na nalagyan. At ah, dito. No good. soon.